Iyo era thimurenge kamole. Ela ela ke matokite. Teke kinge ke dar. Ai makaje mantume. Ah, ah inchi. Kamera hiyo ikilia mwanga nyingi. Na wana hivyo ta white na na nini? Nyate white by dharau ke consider mouth. nokona ingi iyo kona nokona yaira iriwa ya minara kalau kalomo kayo kaninya kan ira itu kona kalomo kayo ya ikacheke ende icho protected either the wide mouth kageka kiukaretu kiukaruindo maili pok pok pok nini ni nini? Una, anakifunga ama akifungua? Mtu asijaribu kupandisha tiaria ndeyaweza kuringanimara ayi nkachiyombe ima nkayombea tutende kimbarakane ande ael kona ko we white ande wa uh, white white rhino na black white kutendera kuna much different